Gideon Moi na Nick Salat, habari ya asubuhi. Ni ploti ngapi mumeuza ya Kanu na mumebakisha ngapi? Na hizi ploti mnauza ni zenyu ama ni ya Moi ama ni ya Salat? Na, na mnauza kwa nini? Mko na mpango gani? mumekuwa plot crappers ya Kanu. Hizo ploti ni investment ya original members ya Kanu, na walikuwa wameweka kulingana na mwongozo wa Kanu. Kazi yenyu ni kuuza na kukula pesa na kugawana. Mliuza ya Naivasha 90 million shillings, nani alikula 70 million shillings na 20 ikaenda na nani? mukauza ya, ya Thika, nani alichukua hiyo pesa? ya Nanyuki, mnajua vile ilifanyika. Ya Ravin sasa naona iko maneno huko karapati. Kuna mama anaitwa Judy Biriri sasa ndio kusema pale na mnajua ni kwa nini ako hivyo. Na si huyu mama anakuja kwako kwa Gideon bila hata kuomba appointment. Kericho iko wapi? Sasa hatujui za Kenya si mmeenda mabado na mnauza sababu ya nini? Election ya chama hakuna. El, chama imekaa 20 years without election delegates wamepotea, hakuna hata moja, wameenda kwa vyama vingine ambao wako active. Kwani KANU ni club? Hii hii chama ni club ama ni nini? Wala wamebaki saizi ni watu life members, only life members wamebaki saizi, ordinary members wameenda. Nataka niwaambie namna hii, wanaume, hii chama pia si ya Kalenjin. Ukienda presidential house, Kipture imejaa pale, tu vijana wa Kalenjin wamejaa pale. Ukienda ile Hurlingham inakaa kama kama house boys. Kwani mnataka namna gani? Sasa munaanza vitu inaitwa vijana jukwaa kukujifungia kwa manyumba na ya nyumba na, na, na, na wa mama mnaenda kwa mahoteli ndio mpate allowances kidogo kidogo. Mbona wanataka kudanganya sisi namna hii kama wajinga? na wale wa, wanaenda kwa hiyo mikutano si watu wa chama, ni watu wan, wanatangazana kwa vijiji, wale kuja tuende kanu wako hapa, ndio mudanganye mupitisha ati pesa fulani imetumika. Unafikiri sisi ni majinga? Chama cha KANU si yenyu na iko kwa mfuko yenyu, si ya Moi, ni ya members. Plot ile mnauza ni ori, ya original members, mababu zetu ambao waliinvest kwa KANU wewe Gideon Moi uchaifanyiwa election ya Kano kutoka grassroots. Enda Sacho, anzia Sacho na twende mpaka juu. Uone kama utapata hata moja. Nick Salat enda Bomet. Enda huko. Sijui inaitwa si ngoro mane wapi. Tuone kama utapata hata kidogo, tutawatoa kwa hii chama. Tutawatoa. I want to tell you. Kisheria ama election. Kama mnakataa kutufanya election, tutawatoa kisheria chama iweze kakaa 20 years without election, na mnaendelea kuuza plots za Kano hapa na mnakula. Nani anapitisha hizo vitu? Na nyinyi wale wa ofisi pale, you are illegally, you, muko illegally there. Mnafaa mtolewe ama mtoke hata kesho. Kila mtu ambaye ni life member ya Kano ajitangaze kama ni chairman, wengine secretary general. Atutaka tuwafanyia maandamano sababu tutafunga hiyo ofisi na tutawatoa. Ate KANU. KANU ni nini sasa? Eh? Mnatujasema mpaka lini? Mnatu ujinga mpaka lini? Ete sasa wale wanatoka nje wale wale wale wanakuja kuwafanyia mawaidha atukupanga 2022 2022 kama umeshindwa kutengeneza chama hata nyumbani Baringo chama unakuja unapanga 2022 2022 gani? Atutakuwa rais. <laughs> ah eti mwenye anapanga sana sasa ni chief protocol ya Kabarak Kamget. Gideon, ngoja nikwambie marafiki yangu eh? Itisha mkutano, itisha grassroots election ya KANU, itisha mzuri sana na tuende mpaka tutengeneze delegates mpaka twende Kasarani tupika kura, kano irudi safi. Lakini kama hakuna sisi members tuna demand chama ikuwe dissolved, Political Parties Act ichukua hatua na itoe, na tutachukua hiyo mwelekeo. Hatutakubali, hatutakubali. Hii ni dhuluma kwa members, aibu eh? Kila mtu anatoka nje na chawa yake anakuja kabara na chawa yake kuja ku advise ati ati ati Kanu eh, ati vile utawin 2022 kirahisi. Na wewe mwenyewe ulituambia by 2014 December you have the party iko na 250 million shillings ya ku rebrand na ku fill candidates. Kuna hata candidate moja uli uli uli uli, uli uli yani uli sponsor wa Trans Nzoia walikaa mpaka wakakucha wakakucha kwako wakakalala wiki moja, wanalala njaa, hata huko shughulika na ni members ya KANU. Utapata wengine ati mbiambia, kwani mtoto anasaliwa leo anatakuwa member ya chama? Gideon Moi, naona tutapatana kotini. If things will not work well, tutapatana kotini na tutachua hii. Kama ni club tutakuachia, kama ni kalu, utatoka. Ah, ah, tutaki sababu huna uongozi kwa chama cha Kanu. Kama ni ya, kama ni Kanu ni chama utatoka, rafiki yangu na Salati. La, lakini kama ni club tutakuachia na ukae nazo.